eiskalt es schneit. Drinnen brennen Kerzen, überall zur Weihnachtszeit öffnen sich die Herzen. Bald ist Weihnachten eine ganz besondere Zeit. Bald ist Weihnachten, die Menschen machen sich bereit. hinausgestellt. Es soll für alle brennen, für alle Kinder dieser Welt, die kein Zuhause kennen. Bald ist Weihnachten eine ganz besondere Zeit. Bald ist Weihnachten, die Menschen machen sich bereit. Wenn das still klingt, wollen wir uns beschenken. Wollen wir an das Jesuskind in der Krippe denken. Bald ist Weihnachten eine ganz besondere Zeit. Bald ist Weihnachten, die Menschen machen sich